Ja! Ah. Ah. ah! zer gertatu zaio? Ah. ambulantziari. Bai, orain deituko du. Ah, nire bihotza Ondo zaude? Ah! Bat bat bi, zein da zure larrialdia? E, kaixo, ambulantzia bat behar dugu. Kaixo, lasai egon, nola dago, zer gertatu da? Nire lagunekin nago eta eh, pertsona bat aurkitu dugu botata, lurrean. Eta kontziente dago. Rosa bat, bera kontziente dago. Bai bai bai. bai, bai, bai, kontziente dago. Zauriak ditu. E, begiratu dugu baina, e, ez ditugu zauririk ikuste. Zenbat urte ditugu gutxi gora bera? Ah, Zara ditzen zara. Dikson naiz. Zenbat urte dituzu? Hama, zei urte. Ah. Bale, lasa egon, norbait bidaliko dugu, zehaztu aldi da zuen on zaudeten. Ba, bai, e, gaude, e, puerta grande ondoan, e, puerta grande ondoan gaude, Me, mesedes lehen bailen etorri. Bai, orain bertan emango dut abizua eta berela iritsiko da ambulantzia bat, beratu zaitezte berarekin, mesedes. Bale, ezkerrik asko, e, lehen bailen etorriko dira, ah. lasa egon, lasa egon. Ah. Ezen bat pasatu dira. Ogei minutu pasa dira. Noizet da? Ez dakit, eh, esan didate orain. Berriro dituko duzu? Bai, eh, orain zaiotuko dut. E, ez dute telefono hartze, orain zer egingo dut. Ez dakit, zaiotuko gara laguntzen. Bai. Jutsa hula dauka, zerbait ba, Ba, RCP bat egingo diot. Bai, bai. Entzun, hor dago ambulantzia, ja etorri da.